नमस्कार यो कृषि बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज हामी चाहिँ भर्खरै दुधको मूल्य बढेको छ यस सन्दर्भमा चाहिँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनज्यूसँग कुराकानी गर्छौँ उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ आउनुहोस् सुनौँ नमस्कार सर नमस्कार ल भर्खरै दुधको मूल्य बढ्यो अब तपाईँ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको अध्यक्षको हिसाबले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ धन्यवाद सबभन्दा पहिले तपाईँले यो बस कार्यक्रममा बोलाएर किसानहरूको एउटा उपभोक्ताको मर्का राख्ने अवसर दिनुभएकोमा वास्तवमा नेपाल सरकारले किसानहरूको नाममा योपालि सात रुपियाँ जान्छन् मूल्य बढाउने जुन निर्णय गरेको छ र दिदेशीलाई त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन जिम्मेवारी दियो त्यो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने मलाई हामी कस्तो देशमा बसेका छौँ जस्तो लाग्दछ एकातिर किसान रोएको रोइ छ मैले मेरो गाई भैँसी दुहेर बेचेको दुधको मूल्य आन भनेर राखेको अवस्था छ अर्कोतिर उपभोक्ता नाम मात्रको दुध महँगो मूल्यमा खानु परिराखेको छ र दुधको मूल्य बढेकोमा हामी उपभोक्ताहरू करायो भनेर भन्छ अझ हामी अधिकार कर्मीको रूपमा हामी करायो भनेर भन्छ किसानलाई दिनको लागि भाउ बढाउँदाखेरि पनि यो उपभोक्ता अधिकार कर्मी करायो भन्छ म तपाईँलाई एउटा भन्छु जहिले पनि दुधको भाव बढाउँछ सर्वसाधारण किसान जसको घरमा एउटा गाई छ एउटा भैँसी छ त्यो गाई र भैँसी दुहेर आफ्नो घरलाई चाहेको छोडेर थोरै आ आम्दानीको लागि बेच्न जाँदाखेरि उसले लिटरमा दुध त बेच्छ पैसा पाउने बेलामा फ्याटमा पाउँछ कृषकहरूले उसले न त्यो दुधमा पानी राख्न पाइन्छ न कुनै मिसावट गर्न पाइन्छ शुद्ध दुध बेच्न जानुपर्छ अनि न घरा गोठ छ न गाई बस्तु छ न भैँसी छ जसको कामै तपाईँको हो गाई भैँसीको दुध ल्याएको किसानले ल्याएको दुध सङ्कलन गरेर बेच्ने काम गर्दछ व्यापारी भन्या मैले भन् व्यापारी मात्र होइन व्यापारी मात्र भइदिए त हुन्छ लगानी परेको छ नि त लगानी नै नगर्ने एउटा यस्तो एउटा त बिचौलिया हाबी भइराखेको छ जसले चाहिँ तपाईँको दुध सङ्कलन गर्दछ अनि उद्योगलाई कुनै सहकारी संस्था मार्फत अथवा कुनै एउटा उस मार्फत उद्योगलाई बेच्छ अनि उद्योगले दुध प्रोसेसिङ गरेर बल्ल चाहिँ उपभोक्ताको मुखमा पर्दछ अब त्यो लगानी नै नगरिकन नाफा खाने सुघोषित किसानहरू उनीहरू आफूलाई किसानै भन्छ हामी किसान मर्कामा पर्यो हामीलाई त घाटा पर्यो भनेर भन्छ अनि गाई भैँसी नै नभएको किसानले घाटा कहाँ खायो मैले त बुझिरहेको छैन यो त नेपाल आयल निगमले हामी घाटामा पऱ्यो भनेर मूल्य बढाएको बढाइ गरे जस्तै यता पनि त्यही हो डुडुमा पनि त्यही हो भनेपछि तपाईँको मञ्चको धारणा अनुसार अहिले चाहिँ यो बिचौलियाको प्रेसरमा बढ्यो पक्कै पनि पक्कै पनि तपाईँ सोध्नु जानुहोस् यो किसान टेलिभिजन हेरिराख्नु पर्ने तमाम दर्शकहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहेँ एकताली त्यो कुनामा बसेर रोएका एउटा गाई एउटा भैँसी पालेर दुध दुहेर बेच्नेहरूसँग तपाईँ सोध्न जानुहोस् उनले एक लिटर दुधको कति पायो भन्यो भने अहिलेको अवस्थामा पनि चालिस पैँतालिस रुपियाँभन्दा बढी त पाएकै छैन यो मूल्य बढिसकेको अवस्थामा पनि पाएकै छैन र पाउनेवाला पनि छैन अहिले पनि अहिले पनि म तपाईँलाई ठोकेर भन्छु हिजो अस्ति बढिसकेपछि पनि बढिसकेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि मैले पनि सोधेर आएको छु मैले पनि त्यसरी यहाँ बोलेको होइन म हावामा यहाँ बोलिरहेको छैन अहिले नेपाल सरकारले के भनेको छ भने उनपचास रुपियाँबाट बढाएर सात रुपियाँ बढाएर छप्पन्न रुपियाँमा अब किसानले पाउने गरी दुधको मूल्य बढाउने निर्णय गर्यो के छप्पन्न रुपियाँ किसानले पाउँछ त मैले तपाईँसँगै प्रति प्रश्न गरेँ छप्पन्न रुपियाँ पाउँदैन कति पाउँछ अहिले उसले अहिले पनि कनिकुठी गरेर पैँतालिस छयालिस अथवा छयालिसमा एक दुई रुपियाँ थप्ला छ्यालिस सडचालिस होला पचास नाग्दैन पचास नाग्दैन अनि सरकारले सा सात सात रुपियाँ मूल्य बढाएको आवश्यकता के नै रह र भने मैले तपाईँलाई यति भन्न चाहेँ कि यो जम्मै खेल कसबाट भइरहेछ भने राजनीतिक झन्डा बोक्ने स्वघोषित किसानहरू जसको नियन्त्रणमा अथवा जसको पहुँच राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छ तिनीहरूको दबावमा सरकारले भाउ बढाएको हो यो त्यो तपाईँहरूको एक किसिमको आरोप भयो भनौँ यो आरोप होइन यो तथ्य नै हो मैले आरोप कसैलाई लाउनु पर्दैन किनभने मैले आरोप लाएरै मैले के नै गर्न सक्छु र तर मैले चाहिँ आम नागरिकलाई सुसूचित गराउनको लागि र सरकारलाई यो आँखा चिम्लेर आफ्नो मान्छेलाई पोसाउनको लागि जुन किसिमले काम गर्ने यो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिको विरोधमा मैले आवाज मात्र उठाएको अलिकति थोरै अब यो उपभोक्ता हितको हिसाबले पनि एउटा कुरा राखौँ किसानले दुध उत्पादन गर्दाखेरि सामान्य रूपमा कति जति लगानी होला भन्ने जस्तो यहाँहरूको केही त्यस्तो केही आइडिया छ तपाईँलाई होइन आइडिया त यस एकदम सजिलोसँग भन्न सकिन्छ एउटा गाई एउटा भैँसी पाल्नलाई सामान्यको कुरा गर्दाखेरि अब व्यावसायिक रूपमा पा के यो गाईबस्तुको फर्मै खोलेर बस्नेहरूलाई त करोडौँ लगानी पनि चाहिन्छ हेरेर होइन लगानीको मात्रा हेरेर अथवा चाहिँ त्यो सङ्ख्याको मात्रा हेरेर त्यो लगानी हुन्छ तर म एकजना किसानको कुरा गर्छु जसको घरमा एउटा गाई छ एउटा गोठ छ सानो किसान सानो किसान हाम्रो देशै त्यही प्रकारको छ नि त होइन अहिले पो व्यावसायिक खेतीको रूपमा व्यावसायिक फर्मको रूपमा चाहिँ अब तपाईँको किसान गाई पालन गर्ने एउटा उद्यम होइन कृषि उद्यमहरू बन्न थालेको छ भैँसी पालन गर्ने तर हिजोको दिनमा आजकै दिनमा कुरा गर्ने अधिकांश रूपमा त तपाईँको एउटा गाई एउटा भैँसी नै पाल्ने हो नि त होइन बढीमा दुइटा होला होइन त्योभन्दा बढी त हामी काम हुँदैन तिनीहरूलाई तपाईँ एउटा भैँसी किन्नलाई केही नभए पनि साठी सत्री हजार त चाहिन्छ किनेर ल्याउने हो भने किनभने अन्त त्यो त्यसै त तपाईँको माटोबाट जन्मिने त भैँसी त होइन गाई पनि होइन त्यसलाई त खर्च त चाहियो होइन अब फेरि त्यसलाई चाहिँ लालन पालन गर्नै पऱ्यो दाना खुवाउनै पऱ्यो आहार विहार गर्नै पऱ्यो होइन तपाईँको फेरि चाहिँ अब तपाईँको सोरसार गर्नै पऱ्यो यी जम्मैलाई त खर्च चाहियो नि त्यो खर्चको हिसाबमा लगानीको कुरा गर्दाखेरि मेरो विचारमा एक लिटर दुधबाट छ्यालिस रुपियाँ लिनको लागि पनि पैँतालिस छ्यालिस रुपियाँको लागि पनि उसले करिबन चालिस पैँतालिस रुपियाँ खर्च गरेको हुन्छ उसले त किन पाल्छ भने मैले जानेको कुरा मैले बुझेको कुरा एउटा म पनि किसानकै छोरो भएको कारणले म के भन्न सक्छु भने उसले आफ्नो घर गृहस्थी चलाउनुको लागि आफ्नो छोरा नातिलाई आफ्नो परिवारलाई दुध खुवाउनुको लागि पाले हुन्छ तर ठोट बोटो बच्या हुन्छ नि त्यो बचेको किन न पैसा नकमाउने भने एउटा उद्देश्य हुन्छ अर्को कुनै गाउँघरमा मैले गाई पालेर दुध बेचेर अलिकति म कमाउँछु भन्ने एउटा पनि होला अब भइसकेर कुरा गरियो भनेर मैले अब राम्रो बेच्न सकिने अवस्था भयो पचास साठी हजार सत्र असी हजार पाउला भनेर आश पनि गर्न सकिन्छ बेचेर पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर दुधको हकमा कुरा गर्दाखेरि दुधमा ल्याएर हामीले कुरा गर्दाखेरि किसानलाई कुनै फाइदा छैन मैले अघि पनि भने फाइदा कसलाई छ भने पर्दा पछाडि बसेर खेल खेल्ने अथवा चाहिँ किसानको नाममा भरपाई लिने जति यस क्षेत्रलाई मात्र छ जति जति सरकारले तोकेको छ त्यति दिए फाइदा हुने भयो एकदमै एकदमै मैले भनिहालेँ नि चौवालिस पैँतालिस रुपियाँ खर्च हुन्छ तपाईँको एक दुई रुपियाँको लागि चाहिँ तपाईँको अझ चाहिँ एक दुई किलोमिटर त बोकेर लैजानुपर्छ क्यानमा ठेकीमा बोकेर लान्छ बाल्टीमा बोकेर लानु पऱ्यो होइन दुध सङ्कलन केन्द्रसम्म लानै पऱ्यो घरिमा त दुध सङ्कलन हुँदैन एक दुई किलोमिटर हिँड्नै पऱ्यो हरेक दिन त्यस्तो दैनिक क्रियाकलाप त छ नै छ त्यो उनीहरूलाई हुँदैन फाइदा हुँदैन मैले पनि मेरो पनि भनाइ के छ भने हामी म एउटा अधिकार कर्मीको रूपमा मैले बोलिरहँदाखेरि मैले खाने दुधको अधिकतम मूल्य किसानले पाउनु पर्दछ र अधिकतम मेरो पैसाको मूल्य मैले पाउनुपर्छ मैले पनि पाउनुपर्छ म एक लिटर दुध एक दिनमा खान्छु भने मैले तिरेको छिहत्तर रुपियाँ अहिले छ्यासी रुपियाँ हुन लागेको छ हेर्नुहोस् है छिहत्तर रुपियाँको हो दुधको मूल्य त मैले पाउनु पऱ्यो नि त्यसको पोषण तत्त्वहरू म मैले त ठ्याक्कै पाउनु पऱ्यो नि अहिले त्यो पनि छैन अब त्यो किसान पनि उपभोक्ता त हो नि पक्कै दुध बाहेक अरू सबै चिजको उपभोक्ता हो अब यस्ता कुराहरू आउँदाखेरि तपाईँहरूले किसानको प्राइस यति पर्छ या यसरी भाउ बढेको छ यो यस्तो छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिने आन्दोलन गर्ने केही केही हुन्छ नि अधिकार कर्मीको हिसाबले दबाब दिने त्यस्तो केही गर्नु भएको छ होइन यस्तो छ यो हाम्रो एउटा इथिक्स छ कन्ज्युमर यो उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको एउटा इथिक्स छ जसले सडकमा गएर रेलिङ भाँच्ने काम गर्दैन माइती गएर मन्दलामा गएर धनमा बस्दैन यो हाम्रो इथिक्सभित्र पर्दैन गर्नु पनि हुँदैन कन्ज्युमर इन्टरनेसनलले एउटा चाहिँ नर्म्सहरू तयार गरेर दिएको छ हामी त्यही अनुसार बसेर काम गर्नुपर्दछ जस्तै जस्तो भनौँ न हामीले चाहिँ लिगल बेसमा मात्रै राज्यले स्थापित गरेको नियम कानुनको परिधिभित्र बसेर हामी काम गर्दछौँ र त्यसबाट हामीले चाहिँ दबाब सिर्जना गर्छौँ त्यही भित्रै बसेर जस्तो म तपाईँलाई भन्छु एउटा दुईवटा कुरा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको तर्फबाट गरेका केही क्रियाकलापको बारेमा म भन्छु हामीले यो उखु किसानहरूले उखुको मूल्य पायन बढेर विगत आठ वर्षदेखि कराए तिन वर्ष अगाडि लेखराज मन्त्री हुँदाखेरि भुक्तानी दिने काम पनि भयो यद्यपि अहिले पनि त्यो चार वर्षको अझै पनि बाँकी छ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको चार वर्षको अझै फेरि पनि बाँकी छ उद्योगहरूले त्यो पैसा भुक्तानी गरेको छैन तर म तपाईँलाई एउटा कुरा म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु हामीले गरेको क्रियाकलापको कुरा हो चिनीकै कुरा गरेँ सरकारले चिनीमा आत्मनिर्भर छ भनेर भनियो जबकि हामीलाई थाहा छ नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर छैन धानकै कुरा गरौँ न तपाईँको नेपाल सरकारको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यो वर्ष करिबन बासठीदेखि चौसठी लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ भनिएको छ जबकि हामी नेपाली जनतालाई अडतिस लाख मेट्रिक टन चामल भए पुग्छ धान भनेको आधा तब प्रोसेसिङ गरेर तपाईँको त्यसलाई मिलिङ कुटाने पिसाने गरेपछि आधा चामल बन्छ एक किलो धानको आधा किलो चामल बन्छ होइन त हामीले जाने कुरा यही हो नि तर तपाईँ आफै भन्नुहोस् त झन्नै झन्नै अलिकति थोरै मात्र नपुगेको हो चामल नेपालमा गएको साल छत्तिस अरब रुपियाँको चामल आयात भयो छिमेकी मुलुक भारतबाट यसो गरौँ न यो दुईवटा विषय तपाईँले रेज गर्नुभयो एउटा धानको चामलको चामलको एउटा चिनीको उखुको यो बारेमा हामी सेपरेट डिस्कस गरौँला फेरि हामी यतै दुधतिर फर्क्यौँ दुधकै बारेमा पनि त यहाँहरूले अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के के गरियो भनेर दुधकै बारेमा पनि तपाईँहरूले उपभोक्ताको हिसाबले त्यो केही त गर्नुभयो होला के गर्नु पर्थ्यो होला नि त के के गर्नु होइन त्यही त्यही म तपाईँलाई भन्छु अब यो विषयमै म पार्टिकुलर यो दुधको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै वर्षदेखि दुधको बारेमा दुधको गुणस्तरको बारेमा हामीले आवाज उठायौँ र नेपाल सरकारको खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण विभागले दुधको गुणस्तर र दुधको तपाईँ प्रोसेसिङको तपाईँको ऊ मापदण्ड नै तयार गरेर दियो ढुवानीको मापदण्ड तयार गरेर कसरी ढुवानी गर्नुपर्छ अनि तपाईँको किसानबाट किनेर ल्याएको दुध कति हदसम्म तपाईँको मिस आउट गरियो भने हाम्रो उपभोक्तासम्म पर्दाखेरि धेरै केमिकलहरू प्रयोग गरेर एकतालि मैले चाहिँ चार चार वर्ष अगाडि पोखराबाट हामीलाई उजुरी आयो कि बर्डियाको चनौटाबाट दुध ल्याउँछ जबकि दुध भनेको तपाईँको दुई सय किलोमिटरको जुन डिस्टेन्स छ धुवानीको डिस्टेन्स त्यो दुई सय किलोमिटर टाढाबाट ल्याउनु पऱ्यो भने त्यसलाई फेरि बिचमा एकतालले चिसान गर्नुपर्दछ भन्ने भनेको तर चाहिँ चनौटाबाट पोखरासम्म आउँदाखेरि करिबन चार सय किलोमिटरको ड्युरेसन पर्छ त्यो टाढा पर्छ त्यति ल्याउँदाखेरि त्यो दुध नफाटेको त्यहाँ दुध चाहिँ तपाईँको फेरि रिप्रोसेसिङ गरेर बेचेको हामीले पायौँ हामीले चाहिँ एघारवटा डेरी उद्योगहरूमा अनुगमन गर्दाखेरि नौवटा डेरी उद्योगहरूले बदमासी गरेर पाइयो तपाईँ दुध खाएर झिङ्गा भर मरेको भने कहीँ सुनिन्छ दुध खाएर पनि झिङ्गा मर्छ र एउटा उद्योगमा त दुध खाएको त्यो तपाईँको क्यानमा राखेको ट्याङ्कमा राखेको दुध खाएर चिङ्गम मरेको देखेँ हामीले भनेपछि त्यहाँ त पुरै विषादी तपाईँ आफै भन्नुहोस् यति हरसम्म पनि दुधमा चलखेल गर्दो रहेछ एकातिर किसान दुधको मूल्य नपाएर मरिरहेछ अर्कोतिर उपभोक्ताहरू विषादीयुक्त दुध खाएर मर्नुपर्ने अवस्था दुध खाएर पोषण तत्त्वयुक्त संसारमा सबैभन्दा राम्रो पोषण तत्त्व भएको भनेकै दुध हो त्यही दुध खाएर हामी मर्नु परेपछि कम्ता बिजोग हुन्छ र अब यहीँनिर चाहिँ तपाईँहरूको काम देखियो जस्तै एउटा उपभोक्ताले सस्तोमा खान मात्रै होइन राम्रो खाना पनि पाउनु पऱ्यो नि त हजुर गुणस्तरीय खाना पाउने पनि अधिकार हो नि त पैसा हालेपछि होइन र अथवा जीवनमा त्यो गर्ने त्यसमा चाहिँ अब यस्ता कुराहरू हो मूल्यको कुराहरूमा त केही भन्नुभयो होला कतै केही गर्नुभयो होला यो गुणस्तरको कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले केही त्यस्तो एकदमै एकदमै गरेको रेकर्डहरू एकदमै एकदमै मैले अघि पनि चार वर्ष के उजुर उजुर हालेकै आधारमा जिल्ला प्रशासनले पोखराको जिल्ला प्रशासनले त्यो अनुगमन गरे हो म आफै स्वयं गएँ मलाई चित्त नबुझेर मेरो जिल्ला कमिटी छ मेरो प्रदेश कमिटी छ त्यहीँ तर पनि मलाई चित्त नबुझेर म आफै गएँ किन उजुर आएको किनमा आएको हाम्रो केन्द्र कार्यालयमा आएको त्यो कारणले म आफै पनि गएँ र मेरो जिल्ला अध्यक्ष मेरो प्रदेशको अध्यक्षलाई राखेर हामीले अनुगमन गर्दाखेरि सरकारी अनुगमन थियो हामीले गरेको अनुगमन होइन जिल्ला प्रशासनले गरेको अनुगमन त्यसमा त्यहाँ खाद्य प्रविधिका त्यहाँका सम्बन्धित कर्मचारी पनि हुनुहुन्थ्यो हामी सबै मिलेर संयुक्त बजार अनुगमन गर्दाखेरि एघारवटा उद्योगमा नौवटा उद्योगमा कैफियत जुन भनेँ मैले तिनीहरूलाई त्यहाँ कारवाहीको दायरामा ल्याएँ उनीहरूलाई दण्ड जरुवाना गर्नेदेखि लिएर उद्योग बन्द गर्नेसम्मको त्यहाँ भएको छ हामीले त्यो नगरेको होइन जस्तो यहीँ पनि अहिले पनि हामीले एउटा त मैले अघि पनि मापदण्डै तयार गर्नलाई हामीले बाध्य बनायौँ खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण विभागलाई अर्को अहिले पनि हामीले के भनेको छ भने त्यो दुधको मापदण्ड वा दुधको गुणस्तरको प्रविधि अथवा बिक्री वितरणमा गर्नुपर्ने नियम कानुनलाई मिचिएर अहिले पनि त्यो विद्युत भनेर छ नि तपाईँको रबर बाँड्ने त्यो बाँडेर अथवा चाहिँ खुला दुध बेच्ने काम गरिरहेछ क्यानबाट सिधै चाहिँ ग्राहकको अथवा चाहिँ प्लास्टिकको झोलामा राखेर बेच्ने अहिले पनि काम भइरहेछ त्यो गलत हो किन पनि गलत हो भने एक हिसाबले सहिलो होला बेच्ने मान्छेलाई किन्ने मान्छेलाई पनि सहिलो होला किन्ने मान्छेलाई त ओहो ठेकेबाट मलाई चाहिँ दुध दियो भनेर डङ्ग पर्दो होला उपभोक्ता तर त्यो चाहिँ गलत हो नियम कानुनले त हो नै साथसाथै गुणस्तरीयताको कुरामा पनि त्यो एकदमै गलत काम हो त त्यसले त किसानलाई अप्ठ्यारो हुने भने त्यसरी नबेच्दा त होइन त्यो तपाईँले भन्नुहोस् न कुन चाहिँ किसानले तपाईँको गाउँघरबाट स्याकमा लिएर आउने किसानको हकमा मैले यो कुरा गरिरहेको छैन त्यसमा त मापदण्डभित्र पढेन त्यो छुट दिएको छ तर तपाईँ भन्नुहोस् न पसल काठमाडौँ उपत्यकाकै कुनै पनि पसलमा तपाईँ जानुहोस् अहिलेको डेरी पसल भनेर खोलेकोमा त्यहाँ तपाईँहरूले लुजमा दुध पाइन्छ के डेरी पसलहरूले लुजमा दुध बेच्नु पाइन्छ पाइँदैन लुजमा डेरी त के तपाईँको प्याकेटमै दुध बेच्नुपर्छ उनीहरूले त्यो त्यो मापदण्डभित्र निर्देशिकाभित्र बसेर काम गर्नुपर्दछ तर त्यहाँ निर्देशिकाभित्र बसेर काम गरेको पाइएको छैन त्यो अवस्था छ त्यो कारणले गलत काम भइरहेको छ गलत तपाईँको एक्सर्साइजहरू भइराखेको छ त्यो कुरा रोक्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ ती नौवटा हजुर संस्थाहरूमा जसले तपाईँहरूले मुद्दा गर्नुभयो कारवाहीमा परे तिनीहरूको त्यस पछाडिको उत्पादन बारेमा पनि केही हेर्नुभयो त्यस्तो त्यसपछि हामीले त्यो उसलाई खाद्य प्रविधा गुण नियन्त्रण विभागलाई हामीले भनेको थियौँ उनीहरूले हामीले फलोअन गरिरहेछौँ भनेको छ यो चार वर्ष अगाडिको कुरा होइन त्यसपछि पनि हामीले कहिले काहीँ सोध्ने गरेका छौँ हाम्रो जिल्ला कमिटीलाई पनि सोध्ने अहिले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन नियम र परि परिधिभित्र बसेर काम गरिरहेछ भन्ने कुरा प्रोसेसिङ मेसिन मेकानिजम तयार गरेर प्रोसेसिङ मेकानिजम तयार गरेर उनीहरूले हामी त्यो बेचिरहेको पाइयो भनेर हामीलाई जवाब पाएको छ यही बेलामा एउटा ठ्याक्कै प्रसङ्ग एउटा जोड्नु पऱ्यो अहिले न्युजहरूमा के आइरहेछ समाचारहरूमा के आइरहेछ भने जुन उद्योगको उत्पादन खाएर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्यो बिरामी भयो अथवा विभिन्न चरणका क्षति भए त्यो उद्योगले चाहिँ क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्थामा अलिक सफ्ट कर्नर राख्ने गरी त्यसलाई निर्देश के अरे संशोधन गर्ने गरी त्यसलाई बदल्ने गरी भित्रभित्र कामहरू भइरहेछ भन्ने समाचारहरू आछन् यसमा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण छ त्यो त स्वयं स्वयं मन्त्रीले नै सार्वजनिक रूपमै एउटा उसमा कार्यक्रमै भन्नुभयो नि अहिलेको वर्तमान मन्त्रीज्यूले कि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ उद्योगले उत्पादन गरेको दुध वा दुधजन्य पदार्थ वा अन्य पदार्थ खाद्य पदार्थमा उपभोग खाद्य पदार्थ उपभोग गरेर केही भयो भने त्यसमा जिम्मेवारी चाहिँ उद्योग हुँदैन भनेर भनेको छ जसले कच्चा पदार्थ ल्याउँछ त्यसलाई त्यो मात्र जिम्मेवार हुन्छ उद्योग चाहिँ प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँले त्यो कुरा उहाँलाई कतिको सुइटेबल भयो त्यो त मैले थाहा छैन तर राज्यको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यो भन्दैन किनभने उपभोक्ता संरक्षण एन दुई हजार पचपन्न पचहत्तरले के भन्छ भने र तपाईँको चाहिँ काला बजार केही सामाजिक अपराध एन दुई हजार बत्तिसले के भन्छ भने जसले कैफियतपूर्ण क्रियाकलाप गरेको हुन्छ जसले मिसावट जन्ने क्रियाकलाप गरेको हुन्छ जसले यो बदमासी गरेको हुन्छ त्यो जिम्मेवार हुन्छ भनेको छ अर्थात् दण्डको भागीदार हुन्छ भनेर छ अब एउटा कानुनले त्यो भनेको छ अनि अर्को कानुनले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ भने अब नयाँ तपाईँको खाद्य ऐनमा अथवा कुनै अर्को ऐनमा यो हुँदैन उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउनु पाइँदैन भन्यो भने संविधानद्वारा प्रदत्त उपभोक्ताको हक र तपाईँको खाद्य स्वच्छताको हक हनन हुन्छ त्यसमा चाहिँ के गराउनु भएको छ त होइन त्यो हामीले अब सुन्नुहोस् न अब उहाँले त्यो भन्नुभएको छ हामीले यसको एक्सर्साइज त छ सात महिना अगाडि नै गरिसक्यो यो गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले त उद्योगहरूको पक्षमा अब उद्योगको पक्षमा स्वस्थ गुणस्तरयुक्त उद्योग उत्पादन गर्ने उद्योगको पक्षमा उहाँले बोलिराख्नु भएको छैन मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ यस्तै मिसावटजन्य क्रियाकलाप गर्ने उद्योगहरूको पछि उहाँले बोलिराख्नु भएको छ कुनै पनि उद्योगले म मिसावट गरेर बेच्छु भनेर भन्नै भन्दैन यदि त्यो कम्पिटेटिभ मार्केटमा जाने उद्योगहरूले गुणस्तरयुक्त उत्पादन नै गर्छ र उसले त कहिले पनि म जिम्मेवार नहुने भनेर भन्दैन ऊ जिम्मेवार हुन्छ नै उसले पनि थाहा छ कि मैले उत्पादन गरेको कुनै पनि उत्पाद वस्तुको उपभोग गरेर केही तलमाथि भयो भने म त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर उसले थाहा छ तर मन्त्रीज्यूले जुन किसिमले बोल्नु भएको छ यो कृषि मन्त्रीज्यूले त्यो एकदमै उहाँले गलत बोल्नु भएको छ तपाईँहरू अब के गर्नुहुन्छ त्यसमा हामी विरोधै गरिरहेको छौँ र तपाईँको अब हामीले सुझाव दिने क्रममा पनि हामी बसेका छौँ तर पहिले हामीले दिइ नै सकेका थियौँ यो विषयमा त हामीले त लिखित रूपमा हाम्रो यो धेरै पटक चरणबद्ध रूपमा हामीले मिटिङ पनि भइसकेका छ खाद्य प्रविधाको नियन्त्रण विभागमा त्यसमा हामीले स्पष्ट रूपमा भनिएका छौँ तर अहिले यो जुन कुरा नयाँ आयो नि त्यो वास्तवमा अब यो मिसआउट गरेर खान पाउनु पर्छ भन्ने उद्योगीहरूको भनाइ हो यो र त्यो भनाइको पुस्ता चाहिँ मन्त्रीज्यूले गरिराख्नु भएको छ त्यसको पृष्ठपोषण चाहिँ मन्त्रीजीले गरिराख्नु पर्छ एकदमै गलत काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ उहाँले सर्वसाधारण उपभोक्ताको हितमा त उहाँले कुरा गर्नु भएन नै साथसाथै म स्वच्छ बजारमा जान्छु म कम्पिटेटिभ मार्केटमा म जान्छु र मैले गुणस्तरयुक्त वस्तु उत्पादन गरेर म उपभोक्तालाई मन रिजाउँछु भनेर पक्षका उद्योगीहरूको विरुद्धमा म जानुभएको छ अब यो उपभोक्ताका हतीमा काम गर्ने संस्था पनि धेरै छन् अरे भनिन्छ हजुर यी संस्थाहरू यही त्यसरी धेरै हुनुको कारण चाहिँ के हो यिनीहरू यस्तै उद्योगीसँग मिल्ने हो कि के हो <laughs> तपाईँहरू उद्योगीसँग मिल्ने भन्दा पनि म तपाईँलाई एकैछिनमा छिनमा भनिदिन्छु नेपालमा दुई हजार छ्यालिस सालपछि अर्थात् बौद्धली व्यवस्था स्थापित भइसकेपछि कस्तो एउटा चाहिँ विडम्बनाको कुरा भने देशमा उपभोक्ता अधिकार कर्मी संस्थाहरू कसरी जन्मियो भने आपूर्ति मन्त्री जो छ त्यसले एउटा उपभोक्ता संस्था जन्माएरै जाने अनि नेपालमा तपाईँको दुई वर्ष आपूर्ति मन्त्री भएको हुँदैन कुनै एक वर्ष होला कुनै मुस्किलले दुई वर्षै होला नत्र छ सात महिनामा छ सात महिनामा चेन्ज भइरहने आपूर्ति मन्त्रीहरूले प्रत्येकले एक एकवटा उपभोक्ता संस्था जन्माएर गएपछि धेरै हुँदैन र भने अझ अर्को पनि आरोप छ एउटा समय सकिन लाग्यो छोटकरियौँ भन्दैन होला अरू बेला चुप्लाएर बस्ने जब सरकारले कुनै डिसिजन गर्छ अनि विज्ञप्ति निकाल्ने अनि जुर्मुराउने कामहरू चाहिँ यो उपभोक्ता हित संरक्षणमा काम गर्नेहरूले यसो गर्छ भन्ने अनि त्यो कुराहरू चाहिँ मिडियामा आउने होइन मिडियामा आउने कुराकानी गर्ने त्यसलाई फेरि अन्ततिर देखाएर भजाइ खाने सिस्टम पनि छ भने आरोप पनि छ यसमा के भयो त्यो आरोपलाई म खण्डन गर्दिनँ तर आफ्नो हकमा त म खण्डन गर्छु फेरि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चसँग सम्बद्ध देशका सम्पूर्ण हाम्रो उपभोक्ता अधिकार कर्मी साथीहरू यो कुराबाट मुक्त छन् म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दुधकै कुरा गरे अहिले विषयवस्तु त्यही भएको कारणले हामीले चाहिँ एक हप्ता अगाडि दुधको मूल्य भाउ बढाउन खबरदार भनेर भन्ने चाहिँ संस्था यही राष्ट्रिय उपभोक्ता भन्छ दुई हप्ता अगाडि हामीले खबरदारी गरिसकेको थियौँ चार दिन पाँच दिन अगाडि मात्रै बल्ल सरकारले चाहिँ सात रुपियाँ मूल्य बढायो हामीलाई थाहा छ के मूल्य बढाउन आएको थियो त्यही कारणले हामीले दस बाह्र दिन अगाडि नै खबरदार भनेर हामीले खबरदारी गरिसके सामाजिक सञ्जालमा पनि राखिसकेका छौँ अहिले पनि दस रुपियाँ जुन भाउ बढाउन आएको छ दुध विकास संस्थानले छिहत्तर रुपियाँबाट छ्यासी रुपियाँ गर्न आएको छ हामीले खबरदारी गरेका छौँ गर्न पाइँदैन बाबुभन्दा छोरा जान्ने सरकारले सात रुपियाँको मूल्य बढाउन लगाउने अनि चाहिँ डिडिसी चाहिँ अब कसको दबाबमा परेर स्पष्ट देखिन्छ दस रुपियाँ मूल्य बढाउने त्यो कुराको लागि हामीले चाहिँ आवाज उठाएको छौँ मैले आफ्नो मात्र कुरा गर्ने मैले अरू संस्थाको कुरा गरिनँ र अर्को कुरा गएको साल अहिले पनि हामी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट महामारी छ हामी पीडित छौँ गएको साल कोरोनाको खोप आयो तर खोप आएको लगतै खोपको कालाबजारी पनि सुरु भयो कसैले थाहा छैन सरकारले थाहा छैन तर राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले नेपालमा कोरोना भाइरसको खोप कालोबजारी भयो साठ हजारसम्ममा बिक्री वितरण हुन थाल्यो भनेर हामीले आवाज उठायौँ सरकारले पट्याउने पट्याउने सुरुमा तर जब सरकारको कर्मचारी नै यसमा संलग्न भएको पाइयो सम्बन्धित हस्पिटल लड्ने कोरोना भाइरसको सम्बन्धित कोभिड हस्पिटल लड्ने यसमा संलग्न भएको पाइयो त्यसपछि सरकार छक्क पऱ्यो तत्कालीन सरकार आजको समय सकियो धन्यवाद छ यहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो फेरि अरू इस्युहरूमा छलफल गरौँ न हस् अब उहाँको कार्यक्रम सफल होस् उहाँको अभियान सफल होस् र हामी उपभोक्ता पनि तब हामी सम्पूर्ण उपभोक्ता स्वस्थ स्वच्छ र सस्तो चिजबिज खान पाऊँ आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् धन्यवाद